Всем привет! В данном видео я расскажу и покажу, как установить TikTok себе на компьютер и смотреть у себя на рабочем столе, а не в телефоне. Делается это достаточно просто. Для этого нам понадобится браузер Google Chrome. Ставим браузер и нам в нем потребуется установить необходимый нам плагин для запуска TikTok. А, в правом верхнем углу нажимаем на три точки. Это у нас а, настройки управления Google Chrome. Нажимаем, выпадает вот такое выпадающее меню. В нем выбираем дополнительные инструменты. В дополнительных инструментах мы, мы должны выбрать расширение. Выбрали расширение. А, в левом верхнем углу выбираем расширение. Это вот здесь у нас выпадающее меню есть. Такие черточки нажимаем на них, спускаемся в самый нижний а левый угол здесь у нас написано «Открыть интернет-магазин Chrome». Открываем интернет-магазин Chrome. А здесь у нас поиск по расширениям идет, в котором нам надо латинскими буквами написать а, просто TikTok, чтобы переключиться с русского на латинский, либо на английский, еще его называют. А, нажимаем Alt-Shift, а, либо Ctrl-Shift. И у нас язык будет меняться. А, пишем TikTok по-английски. Нажимаем Enter. Слитно пишем. И видим вот такие вот приложения, которые можно установить. Ну, можно установить самое первое, верхнее даже. TikTok Desktop. Нажимаем на него э, правой кнопкой мыши. Нажали. А, выбираем «Установить». «Установить расширение». Расширение у нас устанавливается. Можно сразу удалить, если оно вам не нужно здесь. А далее, что нам потребуется? Нам потребуется перейти в наше расширение. Если вы закрыли эту вкладку с расширениями, то также э, верхний правый угол заново просто все открою, верхний правый угол, три точки, дополнительные инструменты, а, расширение. И здесь вот у нас TikTok. Если вам не нужен, можно включить, выключить, либо же удалить сразу же плагин, любой, который вам не нужен. Сейчас он включен. Что нам потребуется сделать дальше? Переходим в браузер, пишем TikTok. открывается наш ТикТок И здесь у нас вот второе снизу, либо верхнее, да без разницы, нажимаем ТикТок У нас открывается вот такое вот приложение. Полное, а, так сказать, копирование приложения на телефоне, имитация вашего смартфона. Если у вас попросят открыть или закрыть, здесь так вот будет что-то написано. Здесь вверху есть крестик, нажмете на крестик просто закроете. Чтобы листать клипы, нам просто зажимать э, надо левую клавишу мыши и двигать вверх-вниз. Э, а здесь полная имитация, можно нажать здесь внизу на человечка, регистрация, создать аккаунт, либо войти аккаунт, в аккаунт. А, полная, то есть имитация приложения на телефоне. Перейдем на домашнюю страницу. Здесь у нас различные клипы идут. То есть мы сейчас можем листать и смотреть. Да не пойду я! Ну вот и все, в принципе, ничего сложного. Вот, пожалуйста, ваш счет. Все легко и просто, приложение работает. Чтобы его закрыть, просто нажимаем крестик и закрываем, выходим из приложения. Всем спасибо за внимание, за просмотр, всем пока.